Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов Grand Start.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм Карабаса-Барабаса. А, у нас представлено несколько моделей а, в интернет-магазине Карабаса-Барабас как для детей, так и для взрослых. Сегодня мы рассмотрим один из костюмов детских. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. И давайте посмотрим костюм. И в ну, каждом костюмчике комплектация разная. Поэтому смотрите, выбирайте, что вам нравится больше. В товаре у нас визитка интернет-магазина Brand Start. Посмотрим сам костюм. В комплект входит вот такая вот шляпа. Вот такая вот большим конусом. Вот посмотрите, как выглядит шляпа. Она универсальная, в одном размерчике идет. Такая довольно высокая. Так вот выглядит шляпа у нас. Далее в комплект у нас входит борода черная. Можем посмотреть, развернуть ее. Такая вот хорошая, довольно густая борода. Не совсем она длинная. Есть модельки у нас, в которых Э, очень длинная борода, э, до пола практически. Здесь такая небольшая, короткая, но такая довольно густая. На резиночках идет, то есть за уши одевается. Сзади здесь подкладочка. Такая вот черная борода. Кучерявая такая. Ну, так смотрится. В комплект входят клетчатые штаны красные с черным. Штаны на резинке тянутся такие просто прямого покроя, обычные клетчатые штанишки. Все очень аккуратно прошито, вы здесь можете увидеть. И у нас в комплект входит красный фраг. Вот такой вот яркий красный фраг. Смотрите. Он без подкладок, без всего, просто обычный фраг. Манжеты рукавов такие же клетчатые, в тон штанам. И э, воротничок такой же клетчатый. Сзади у нас фраг выглядит вот так. Вот внизу можете посмотреть. Просто расклешенный обычный, как у костюмного фрака. Вот полностью набор Карабаса-Барабаса. То есть это штаны, пиджак, шляпа и борода. Если вам понравился данный набор, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.